Ok, Runtime. Chile, en general, es un país hermoso. Y Valdivia también lo es, en particular. Ah, hoy, de hecho, salí a tomar fotos para un concurso. A un lugar aquí, a la ribera del río. Ah, no es un ah, parque, es un lugar abandonado, eh, ruinas. Y entiendo que mucha gente quiera venir acá a disfrutar del paisaje, disfrutar del sol y venir a tomar algo. Lo que no entiendo es por qué no se pueden llevar su basura. Que llega una persona, entro yo acá y lo primero que veo es pura basura. Yo veo, veo dos latas, veo un Eso es lo que parece. Está lleno. esto no es una persona, no sé, los basuras son muchas. Es realmente una vergüenza, completa falta de educación, cultura y de aprecio por la naturaleza, por el patrimonio. Es una completa falta de respeto y realmente es bastante trágico.